Una revisión. una para matarlo. Ah, déjenoslo si quiere. Ya después nos quedamos nosotros. Bueno, venga, vale. Venga, siga para adelante. Adiós. Chicos, más Wow, wow. Yo creo que le podríamos implantar un microchip en el lóbulo frontal Sí, vamos a intentar experimentar a ver qué, qué se nos ocurre para aquí. Total, es de la calle. Bueno, a ver qué esconden los cerebros de esa... De los animales, ay, mira, fíjate qué bonito. Wow, wow. A ver, este yo creo que puede tener incluso algo de... No, no, creo que tenga inteligencia. Nah, pero hazle, otra raja, yo creo, ¿no? Podríamos a descubrir cosas. Así, así, así, vale. ¡Wow, wow! <laughs> Ese lo dejaremos para después. ¡Ay, que no pueda a dejarla para el final. Al perro también. Ay, mira. A ver, y falta, falta uno, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué Ay, fíjate. Yo creo que salió mal, ¿eh? Tal vez no deberíamos haber realizado ese corte. Sí, creo que nos murió. Eh, dañar el lóbulo frontal. Bueno, no importa, podemos conseguir más perros. Bueno, a, otros necios que vengan a dejárnoslo. Buenas tardes. ha habido una serie de complicaciones. ¿Qué perro ni qué perro muerto? Pues, eh, no nos dejaron ningún perro. ¿Cómo que perro muerto? Que yo recuerde, no nos dejaron ningún perro. ¿Nuestro perro? Oh, no, no, nuestro perro. Nuestro perro no, no porque no nos habéis dejado perros. ¡Qué <laughs> foto! Maldita. <laughs>